Mentan hmm, Warashpi ke kubur. Nama pan ialah ke Sabla. Pan kis kado Sabla ialah ke Sabla. Bat klem poi berkat. Ulan nak yang sentur juga baru kawai. Hadu makan dah syasuk. Kat kom ngeri puan long. Kawai ke jingja ke bapala bat ke balong ruka jingja ke bat tamula. Hakaba kawai ke thai samla kabane na South Carolina. Kabane kawai negin jelaju ke Ria Amerika kala sya da ju semua dia ke sentur jongka barok kawai hadian bakal aikis kadu yo samla jongka hasua bakin yalan henry kam sim latim bakum kan ka apot kan wanja ka cingim jongka shushu kat kum gari por long haba kan ka thei samla kala sya keli Pada ke igada bunyi samla jongka lada jeka kani ke thei samla kala jubab pamaria debdaj bunyi samla jongka la ong jeka บาวกว่ามันเป็นซิลดริกาขนังบอกอนดมดอนชิวบันเอและนี่เป็นอิตนาดิกาชูชูลองกันนี่กะทีสำลักไกลล่างอยู่ในสำลาจงกานาดูบกระดอนขัดยูสแนมบันบันตากระดอนขัดกันไนสแนมกัดก้มนักรีปอดบาลมีนักเรียมเมริกาลองกันนี่กะทีสำลักกำชำละสเตียบันบดดรบากันนี่กะจิปัญญาลันจงกา kan wan rai ke cikta ye ya kedur kedar coka. Bat kalau angru, empakan hablet surgery. Kenang bat penuan dor biang ye ya ke sentur coka. Ia akan diketahui sebelah latif kum kakei li heis. Bat yau di sebelah coka pat ubalanda ye ya ke sentur coka. Latif kum set pliri. Empat uni sebelah coka un hapan syong kan arsnem hapatok. Hadin baulale ye akan dikekam. Kedai kejengjang. กลาจาคเรียเมริกาอัมบัดกันดีกับจิงวันจากับจิงเอ็มจูกันดีกับรูปไทยกลับปนลงยากาอัมบัดทงัดสันดอนบันยาลังสำลาคุบเลชิบอ